صلي وسلم على سيدنا di tahun gajah Tumbuh-tumbuhan hidup semua Raja Abroha beserta pasukannya Akan có lẽ على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صالح